Ткань из Липецка в Санкт-Петербург. Липецк, Санкт-Петербург. Через Рыбное получается. Рыбное Орехово. Отлично. Тогда ждем, сколько он отправится.